się świadomym jedziemy do lipca. Policja zatrzyma uczestników zjazdu Wiseń 22. Jak do tego zatrzymania doszło, pokażemy w dzisiejszym materiale. Zapraszamy do oglądnięcia materiału. Sprawne policyjne działania w połączeniu z dużym odzewem społeczeństwa pozwoliły na zatrzymanie grupy pod nazwą Wistron. Nie dziwię do lipca ma się odbyć zjazd grupy Wistein 22 macie na mierze głównego szefa całej tej grupy Wistein 22. Moja grupa prowadzi działałem w celu namierzenia szefa zorganizowałem grupy Wistro. Jak donoszą nasze źródła mają ostro dawać w banie. Z moich informacji wynika, że sam mister włamuje się na kamery sedata celika. Z mojej informacji wynika, że grupa szefa Misteriusa Distron 22 może być liczna silna i uzbrojona. Proszę o zachowanie bezpieczeństwa na akcji. Tak, zatrzymać się!

Niższe! Jeszcze mamy byliśmy! Policja opatrzyła listą! Nasze Jeden, 1, 6 Misterium! Go home! Misterium go home! Pozdrawiamy Antoninę również! Nie pozdrawiamy tempem skończymy live'a. Widzimy się za tydzień w niedzielę o 20. Przekazuję Misteriusowi mikrofon. Dziękuję. Niech będzie z wami, a dobre wyniki wyjdzie z wami. Bóg zapłać. Thank Zapraszamy do Radio Rosu Misteriów! Zapraszamy do Radio Rosu Misteriów! To koniec imprezy!